तुझ में शमशेरा का खून है निडर बेबाक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली big budget action drama film Shamshera ने अपने तीन दिनों का वीकेंड पूरा करते हुए आज चौथे दिन धमाकेदार एंट्री मार ली है और विगडेश की शुरुआत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कर ली है लेकिन दोस्तों क्या ये फिल्म आज अपने चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करने में कामयाब हो रही है या नहीं ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं साथ ही साथ बात करने वाले है इस फिल्म के इंडिया और दुनिया भर के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले है दोस्तों की क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई है या फिर हुई है फ्लॉप तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार संजय दत्त रणबीर कपूर और वाणी कपूर के डाहट फैंस है और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म एक पेरेड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे की करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है और यशराज जैसे बड़े बैनर ने इस फिल्म पर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है इस फिल्म में दोस्तों आपको रणबीर कपूर ड्यूल रोल में नजर आने वाले हैं उनका शमशेरा वाला कैरेक्टर दोस्तों ऑडियंस को काफी पसंद आया गया है बल्ली के तौर पर दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है साथ ही साथ अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर संजू बाबा की तो संजू बाबा दोस्तों इस फिल्म में शुद्ध सिंह विलन के कैरेक्टर में नजर आए हैं और उन्होंने भी ऑडियंस को इम्प्रेस किया है हालांकि दोस्तों इस फिल्म की कहानी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई साथ ही साथ दोस्तों वाणी कपूर का कैरेक्टर भी इस फिल्म में एक ठीक ठाक ही रहा यही वजह रही दोस्तों की ऑडियंस ने इस फिल्म की कहानी को तो कुछ खास पसंद नहीं किया लेकिन दोस्तों इस फिल्म के एक्शन और इस फिल्म के विजुअल्स को पसंद कर रही है दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले पहले दिन 4,350 स्क्रीन पर ऑल ओवर इंडिया में हिंदी तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाली शमशेरा ने लगभग 10 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए जो कि दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली टॉप फाइव फिल्मों की ओपनिंग्स में शामिल है लेकिन दोस्तों जिस तरह का बजट है उस हिसाब से इस फिल्म को कम से कम पंद्रह से अठारह करोड़ रुपए की ओपनिंग लेनी थी बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड डे की तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज सभी जगह मिले हैं क्रिटिक्स ने इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज दिए हैं और यही वजह रही दोस्तों की इस फिल्म के सेकेंड डे के कलेक्शन में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली और इस फिल्म ने कमाए दस करोड़ पचास लाख रुपए तो वही अगर बात की जाए इस फिल्म के थर्ड डे की तो दोस्तों अपने तीसरे दिन के कलेक्शंस में भी उम्मीदें थी कि ये फिल्म लगभग 10 से 12 परसेंट की ग्रोथ दिखाएगी लेकिन वहाँ भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग सेम फ्लैट ही रहे हैं और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दस करोड़ अस्सी लाख रुपए के ही आंकड़े को छुआ है ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती तीन दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो इकतीस करोड़ के ही आंकड़े को पार कर पाया है है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म सिर्फ 40 करोड़ के आंकड़े को ही छुपाई है अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के चौथे यानी कि आज के working day box office collection की तो दोस्तों बताते चले आपको की जिस तरह के रिव्यूज इस फिल्म को वीकेंड्स में मिले हैं और जिस तरह का रेस्पॉन्स इस फिल्म ने अपनी शुरुआत की तीन दिनों में पाया है वैसा ही रेस्पॉन्स दोस्तों आज इस फिल्म को अपने चौथे दिन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है बता दे दोस्तों आपको कि आज की इस फिल्म की एडवांस सिर्फ 70 लाख रुपए की है मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6 से 7 परसेंट की है आफ्टरनून और इवनिंग की एडवांस ऑक्यूपेंसी आठ से दस परसेंट और बारह से तेरह परसेंट की है यही वजह है दोस्तों की ये फिल्म आज अपने चौथे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग साढ़े तीन से चार करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का जो कलेक्शन है वो लगभग पाँच करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रहा है यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग चौंतीस से पैंतीस करोड़ का हो रहा है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग पैंतालीस चालीस करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रही है बताते तो चले दोस्तों आपके इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम डेढ़ सौ करोड़ रुपए की कमाई करनी है और जिस तरह के कलेक्शन इस फिल्म के देखने को मिले हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है आपको दोस्तों क्या लगता है शमशेरा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने लायक फिल्म थी या नहीं हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत